ассалому алайкум марадоро ина имрӯз тарзи қуруттоб тайёр кунира маҳрама тамошо мекунем манзили мо дарони парк ошхонаи ҳоҷиён ин тараф бозори шамсулло аввал сар мекунем ашкастани фатиро фатироро барбас мерезем тароси ман нашида миқдори сат 150 грамм бас навбати мана кабути баъзе вақт میگن که با کرتوی با گوشت. آها. بازی گوشتش هم میاندازی. گوشتش هم ای بالاش میاندازی. بله. Widziałaś na to oba? Jak to oba? Jak letter oba? Merhaba jak letter oba da bize. Yine kamata gravgam hani ya bize. Kali bir sardıramaz mı? Sardıra gravgam. Çar gram. orada bize falan? Ya 8 kilo 8 kilo orada. 8 kilo orada ne bize? Uzun. об қати равған аралашқ мекунем ордан меандозем балаҷон ин бобат чандта қати тайёр мешавад тарзи тайёр кардани фатир рус мекунем қаватшда тонак мекунем бу қаватшда руған мемолем адени руған мемолам لا بيني رواني Baba da buraya. Biz olay rosnukuna 20 saat gider. 20 saat var. Aa, Ha, tırnak işimi. Evet. İnan. Devam et yamakta. Devam et yamakta. Devam et yamakta. Devam et yamakta. بعد راست میکنی نه اما بین نیم ساعت گذشت اینا دوالای فتیرت راست کردنش تقیم میکنم راست کردنش مرحبا Thank you. عزیز اون یکون روان کمتر گرم کرده ها؟ روان گرم نه کمتر میمونم دستم خطی میمونم روانی زیاره را کشده گرفتیم روانی کشده کرده روانی همه کجاشته روانی همه جاشو روان کرده روان کرده На, кина, но не бра. А, не, не бра. А не банша не там прямо? А не банша не там. Ну, там он там, там я печу. Мы еще карамель. بسم الله الرحمن الرحيم هنا رفتي بسم الله الرحمن الرحيم فرد قدم فوتوبي توجيكي ملي خدمو برادرو ما چیکار که میدونید قرطوب چیزی ملی توجیکی است چیزی که محصولات در اینجا هست شما میدونید همش ای деҳқони тоҷики худамо шуда як маҳсулото дар шунос кардам рояд канем я намуди аст ки сар мекунем пиёз пиёз мана зелин кабутӣ гашниш укроб райҳон намак помидори майдакадагӣ помидори барои ороиш кардан лимон барои ороиш кардан қалампури тезак бад помидор модринг модринг бале сар мекунем. Ай чи сар мекунем? Аввал сар мекунем ай шикастани фатири он фатиро ра. Гарм накард, гарм накард. Ана кон тенакори на гарм даред. Чихири тавақ ва болат кушту мешад, чихири тавақ ва бамаза мешад. Ози ва кадесам ин тавақи чинори чанд солина. Чанд солина? این تواقع چه خیلی تواقع دارم؟ چند نمو دارم اینش ای توت های درختی توت میشد این هم بسیار بمزه شیرین میشد درختی بید است این بید چون که ارزان است بسیار محلود است استفاده میبرن بچه تو دا کشلاق دا خونه دا ده دا من این چارمغزی است این چارمغزی این کمیوب چیز است نکی در این بسیار بمزه میشد این بمزه میشد بله بنا که بسیار تا میکنیم تواقع کلان ما را است برای همین این بمزه میکنیم که بسیار دیگر برکش دیگه شبان بسیار بشه انشاءالله پتی را مایده میکنیم فرقش نیست کلان مایده میکنیم رو مایده کلان میکنیم این کنم میکنیم چکای آب میکنیم چکای گرم میکنیم بلوش دا وزی میریزیم дигар фатира дигар намуда айду намуд фатир мекунем вақта дабазан бамазан мебезам инас бо мулоим таракай марҳамат ба ошхонаи мо заре ошхонаи ҳоҷиё бозори акай шамсулло дар хизмати шумо акай ҳусен бале иншоалло қуртовӣ бамазан мебурад худо хоҳад ана ду намуд фатир ҳардуш озир гарм мешавад болошда озир чака мечака меандозебале ина чака гарм кадаги чака гарм кадаги болошда чака мана мерезем тароси ман нашида чакай шири чакай туруш не намак андохтагӣ болоша бо намак ҳам меандозем фатира андохтем чакай андохтем намак камуту намак мекунем болоша намаки майда намаки майда оши камака баъд навбати пиёз меояд пиёза уксуд кадаги нест не не уксуд дар реза кадаги тамом реза кадаги обам тар кадаги не уса пиёз баъд ҳатман ози вақти рӯғанаш омад рӯғани тасхов روغن خشول گرم کرده گیم تیار شده شود آجی نه روغن هم میان بازه بله مقدار ساعت یک پنجه گرم بس یک پنجه گرم روغن گرم کرده گیم بله روغن هم انداختیم اکن نوبت آرایش نوبت آرایش ها؟ پمیدار پمیدار ریزه کرده گیم ریزه کرده گیم марҳамат ҳозир мехӯрем мана сабзӣ ин ба хоҳиши одамо агар хоҳанд мекунем нахоҳанд шарт нест каданашон салатоша салатоша ин салатохатбамаза мешавад бамаза мешавад ҳамаш витамин чунки ҳозир зимистон наздик омадааст навбати мана кабутӣ کبوتر رزا کدگی ما به کبوتی نمیشه حتما کبوتی در کار این هم خیلی ویتامین نه است بله من آماده شد اکن خلافوری تیزه بعضی وقت میگن که با کرتاوی با گوشت بازی گوشتش هم میاندازی گوشتش هم ای بلوش میاندازی بله بله уже тамом мана гӯшташа меандозем мана болождам камтар орониш метоим орониш метоим ам дора бур када хушо када бисёр дар кор не баро ки мо уже майда каде мондем каматар каматар зеб метиҳад наго меҳмонои хориҷӣ мебиём бисёр вақт ҳамиҷа ошхонаи мо мебиём тарзи хӯрданашане тарзи каданаша бихусам. Тайёр карданаша. Тайёр каданаша. ин афзунакҳо куртобо тайёр шуд як нархашам гап зарад мардум ба қизиқ шудааста ин чанд сум бошад нархаш як порсаш 15 сомон боба ҳоз инҷаба ба миқдори мо чор нафар кадагӣ нархаш 45 сомон бо плюс гӯшт гӯшт гӯшт бозимо 20 сомонда гӯшт мондем ҳамаш ҳамин обши 65 сомон шудагӣ چهار کس هم چهار کس سر میشد گرم تشکتی سر میشد انشاءالله اینا یک اودا 15 سومون دو کس سر میشد بی مالا یک کورس شد دو کس سر میشد مرحمت کلینت های ما میدون بهترین بهترین مالا بچو بشکره حجیون درون پارک پشت بزاری شمسولو آدرس ما کالخوز دوبار جانوندین بلحی مرحمت خوزرکا آزبون عبت ما چی کار بکنیم؟ я хостем лимончой нишонтем лимончой а чо ки зимистон наздик омадос мо тарзи лимончой каданавша нишон мекунем лимончой мо ба мисли чой вай дорем фрухтови чой бисёр маза метиҳад баъзе вақт ба чои кабутам кадан мешавад ба чои сиёҳ ако реклама не чои гитар малинави чой мазаи малина метиҳад бисёр бамаза лаззат мебиёд ина меамонем қанд қанди сафе қанди сафе шакарам меша шакарам меша андохтем қанд چای انداختیم ما کل لیمون لیمون حتما اینجا با لیمون کمال بوز کلون بوز میکنه لیمون ریزا میکنیم ریزا میکنیم خوبش ریزا کردم بعضی وقت خودمو نیمه شامه میکنم фарқаш нест вай маза метиҳадяк та лимон меандозеяк лимон меандозем лимони тоҷикистони худамо калхозободи худамо ҷалолиддини балхии худамо мазза якум ҷода медонед ки территория вилояти хатлон лимони ба маза дорад лимони калхозободи кумсангир ноя ҷайҳум дӯсти вахш андохтем آبی جوش آبی جوش آمدگی میاندازیم یک دو مینوت سه مینوت میستد دم میگیرد دم میگیرد مزای چای لیمون کم میبرد تلاش میکنیم ولی تلاش کدم چی میمونیم؟ اینا چوه اینا آشخونه هجیان дар хизмати шумо акай ҳусен марҳамат бетар ягон камбудӣ боша узр ягон камбудӣ шоло нест ина протобумон беҳад хушомромад марҳамат